hands warm about to Spot on. We don't need no more trouble, no more worry, no more. Uh, we don't need. encore la peine continuer Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer De moulicher, de moulicher la terre sans pitié Pitié mon Dieu s'il plaît, faut pas désespérer Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer trop vite non Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer De moulicher, de moulicher la terre sans pitié C'est mon Dieu faut pas désespérer valer la vie, beaucoup de monde, y connaît pas, tellement la paix pour m'imaginer, l'important nous n'y voit pas, tout le monde est monde pour occuper, occupe la vie, n'occupe pas, occupe la vie, n'occupe pas. France nous va nous pourrir, pas pourrir, ne plaît pas, France nous va nous racine, sans racine ni culture, sans plus le temps mûrit, nous va sexy le et si la graine a grandi, il peut dans son pied bas, est-ce qu'il faut encore la peine continuer, est-ce qu'il faut encore la peine continuer? le moniteur, le moniteur, la terre est son métier. Métier, mon Dieu, sauvé, faut pas désespérer. Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer Le moniteur, le moniteur, la terre sans pitié. Métier, mon Dieu, sauvé, faut pas désespérer. Car quand on va vivre comme un mauvais, nos signes façon tout ça, nous tous nous dévoilons. Nous tous c'est le même bateau, et oh. Et... va vivre comme un bon défi. Nous sommes passants, tout ça, nous tout l'oublions. Nous tous sur le même bateau. Now we're people, people, pour nous tous les Est-ce qu'il faut encore la peine continuer Est-ce qu'il faut encore la peine continuer De mourir, de mourir la terre sans pitié. Pitié, mon souper, pour pas désespérer. Est-ce qu'il faut encore la peine continuer a criação de ti Porque um se eu pé for pra desesperer Agata nous comme on a fin arrivé Pas plus qu'un autre comme on nous les malisé Mon rage, mon aime, on a fini canalisé Y'a plus de bédos, plus fait de cannabis Que la baigne continue dans mon thème à la boue matine Si papier à la boue va banger Si le bateau va tanguer la baigne continue dans mon thème à la boue matine Pour la couple d'eau Pour ça, ma debout de matin peine continuer Est-ce vaut encore la peine continuer De lutter, debout lutter, la terre sans pitié Pitié mon souper, faut pas désespérer Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer De lutter, debout lutter, la terre sans pitié Pitié mon souper, faut pas désespérer Et si les grands sifflet lui donne Et si mi s'il les rissonne Maman le fruit, ouais, on lui croque la pomme Maman le fruit, ouais, on lui croque la pomme Et s'il y grandit, sifflet lui donne Et il remplit, s'il les rissonne Maman le fruit, ouais, on lui croque la pomme Maman le fruit, ouais, on lui croque la pomme ah, ah. Est-ce qu'il vaut encore la peine continuer ce encore la peine continuer terre on est faut pas vous comment on commencé hein ce vaut encore la peine continuer hein. ce encore la peine continuer more trouble. No more